سلام, بچه ها خوش اومدید به یه ویدیو دیگه آماکسه تو خوش تو تخمرغ اینا بله شانسی های عجیب غریب خارجکی و خیلی خفن و خیلی <laughs> و خیلی واقعا چرا آغن کنند کنی قدر پول بده به اینا تو نمیبینید اینا دیگه من اینا رو دوستم بگیرم unbox کنم بچه ها ببینن ببینن چی توشه واقعا توش آره. موز توش موزه امیدوارم که توش موز باشه بله بچه ها برای حمایت از من و خودتن لایک را حتما بفشارید بفشارید و به دوستانتون بگید که بفشارن و بفرستید گروه خانوادگی بگید مامان من اینا میخوام <laughs> نه نه <laughs> بفرستی نه نه نه، <laughs> آقا من خیلی خودم ذوق دارم چون خیلی بله. از اینا رو تو تیک تاک دیدم بله. یه unbox میکنن هی ما بله. رو از اینجا میگیرن و اینا حالا قراره که خودمون اینجا عملی این کار رو داشته عملی باز کنیم ببینیم تو چیه بریم تو چیه این خیلی عجیب قراره این قراره که اشک در بیم وایستا cry babies اینجوری میکنه <laughs> نمیذاری بخونم آخه <laughs> این بچه که گریه میکنن ماجیک تیرز یعنی اشکاشون جادوییه خیلی عجیبه نمیدونم هش آی هش بروش یه چیزیه که گریه میکنه گل در میاد گریه میکنه گل در میاد این اکثر اگه ببینید که تو میبینی دیگه آره دیگه گریه زده میکنه این بچه هایی که این تو گل و گل در میاد گل گل گل باز کن ببینیم توش گل از همه به نظرم این دومی خیلی خفنه این به نظرم خیلی بیبی توره سرمرده سنی یک الا یک و سال یک الا یکونیم سال اصلا میتونه اینا رو باز کنم تو رو خورم. من نمیتونم باز کنم بعد یک الا یک و نیم سال مامان باباشون براشون باز میکنه نه بابا پشما چیه روش حاجی وقتی اینقدر پول بده به اینا خود حاجی اول بازی میکنه اینو خوشش میاد یا نه واقعا واقعا من خودم بابا اینقدر خوشش اومد نیوشی سمش برم اوه چند مرحله خودش بیشتر لذت چرا چقدر سخته اینو باید جیب بگیری بکشی تو پایین نمیشه چند ساله بچه نمیشه وایسا وایسا وایسا جنس خارجی دیگه سفت درست کجای اینا نمیدونم Where are you from? سختم پیدا میشه هر جایی نداشت اینو آره هر جایی میوردم کالمادی کالمادی نه کالمادی حالا یارو اصلا نداشته تو نمیشه میشه الکی میگن نه نه با بامزه داریم شد چقدر شد بس بس بس بس یعنی یه دونه اینو میخوایم باز کنی این 45 دقیقه طول میکشه اصلا جنس پلاستیک اینجا شم کسته اول از همه اینو ببینید روش انگار پشم انگار گوی جادوییه که اینجوری توش چیز کنیم فکر concept ش اصلا اینه نه اوه قفل داره اینجاش آره. کانسپتش اینه نمیذاره منم دست بزنم من <laughs> دارم آینده تو سینا میبینم آیندت مرگه مرگه من تو آره. آینده مرگ نیست <laughs> آینده نزدیکه رو باید بکنیم میگه آینده یعنی نزدیک میبینی اصلا هم زب نمیده دور از جون زبون تو گل بگیر گاز, گاز بگیر. بگیرم گلی بگیر میشه من باز کنم نه تو رو خدا نه نه نه تو رو خدا نمیذاره من باز کنم یه دونه تو یه دونه من باشه وای وای وای وای وای وای وای بابا باز شد دیگه چقدر حالا security ش بالاست توش چی الان یه جوری کسگاری کرده انگار توش موزه و حیلا توشه واکن اوه این اصلا این لازم نیست اون الان توش یه چیزی بود آه دستور عمله میگه اینجوری کن آره نه بابا دروغ میگه چی میگه نه میگه باز کن این پشمکا رو درا این چیه میچرخه این واسه گلدونه این الان گل آه نقاط منه گل گلدونم اونه اینو باز کن باشه این ای؟ بابا اونو نکن گله مطمئنی اینای خب یه ایوری آره. کن باز میشه یا اول فصل بکش بالا بکش بالا خب ترسیدم میبینید نو توی این بچه خودش خراب نمیکنه یهو این ظاهر شه پنبه است پنبه های رنگی اینو زده دو اوه واقعا داری میگی آره. چرا عجیبه ببینم اینجا شگار اینجا چیزی میاد بالا آره بیبی بیبی کام داون بعد اونو دراری چقدر جد نه در بیارم آره. مطمئنی در میاد ببین پاهاشو بستن اینم در آوردن بذاریم تو اینا چیه چقدر کوالیتش خوبه در سن بالا در سن بالا در سن 28 9 دارم من بیبی بازی میکنم پسونک داره پسونک این چیه؟ یه اسم عجیبیه الان تو اون چیه وایسا وایسا وایسا وایسا بس اول اینا میدونی چیه من اینا رو همه تو تیک تاک اینقدر دیدم هر چی زیاد لایک کنه اینم واسه کنی جنباش کنی واقعا که چیزی میتونن زیاد لایک کنن زیاد یعنی اینکه تون تون خب این این چیه, چیه؟ نمیدونم این دیگه چیزی که آب میاد ازش خب آب میاد ازش آره اینم نمیدونم چیه کو آب میاد وایس آب برزیم توش واقعا یه داستانه پیچیده ای داره این چیه یه پستونک دیگه است اون آره نگو نگو اون چیزی که فکر میشه اونو با کن من اینجا یه آب دارم بچه خب اینو اینجا میزنیم تو آب واقعا داره میگی؟ آره به خدا ما مطمئن ندارم مغزشو در میارم نمیدونم اونو کنیم مغزشو باید چون در بیارم مغزشو در آره. بیارم خب ولی تو این مغزش باید آب بریزیم آها استرایت نخوریم تو نه مغز... باید گریه کنه گریه میکنه؟ باید عشقشو دراریم آبو میریزیم میریزیم همونجا که میسوزه آبا داری میزه تو مغزش آبا ریختم همونجا که میسوزه واقعا داری میگی خب کجاش گریه در میگه؟ در مغزو میبندیم خب. در مغزو ببند بدون که آبا بریزه بعد نکته اینجاست حس میکنم خدا اسکامون یه اینجوری با می میچرخونیم یه سری گل این تو در میاد بعد این میاد گریه میکنه رو گلا گریه کن اینجوری گریه باید فشار بده این بیشتر شاشی آره چند بد گریه کرد یه جوری داره میشه گریه کنی آب کم ریختم بده بده بده بده بده گریه کرد این چیه؟ روی گلا گریه کن میسه ها ها روی گلا شکلک در اومد آفرین خیلی قشنگ و خیلی تاثیر دو میلیون تومن <laughs> با مزه بود ولی واقعا ولی خودتون یا بچه میگه من میگم هم کوچولوی اطراف ما داریم ما اینا رو بهش بدیم اگه دارید کامنت ها بنویسید من میام بهتون میدم یا با پیک و اینا میفرستم آره اینم بذار اینجا سر جاش الان این بود میگفت گریه میکنه گل در میاد آره دیگه گل در گلر گل یعنی در اومد از همون یه انسان عادی در اومد از همون به این پول میده <laughs> واقعا نه به بعدیش خیلی بالتره بریم بعدی رو این خیلی خفنه مجیک میکسید دیگه جادوگری دارن این قراره که باش جادوگری کنیم و دونترایی رو برم باز میکنم همه تونو جادو زنبل کنم و یه کاری کنم که همه ویدیوامو لایک کنید آره با من یه رو جادوتون کنیم تا لایک کنید دیگه بیاین نگاه میکنید به خدا تعداد بالا کامنت خیلی ها کامنت میذارم ولی لایک نمیکنن ای بابا اصلا کارا اصلا اصلا شایسته شعن نیست ببین ما فقط پلاستیک کندنش برام خیلی سخته یه راهکار بده بتونی پلاستیکو خوب بکنی این دیگه جنس خارجیه جنس خب. خارجی خوب باز چه دیگه هیچی اونجا هست استفاده جنساشو من خیلی خوبه یادتونه آره، یه کریسمس بود عید بود کی بود کریسمس بود تو خور شانسی ها رو خریدم خیلی جنسش خوبه ولی سری بعدی خریدم آشقالر من خریدم هنوز هم داریم هنوز باز نکردیم هنوز هیچ که پیدا نکردیم آه آه آه وای این چقدر detail داره این خیلی باحاله خیلی این خیلی خفه اول از همه اینجا یه دونه sign داره خب پای فیلم هم بچه ها ببینن اگه معلوم نشد وایس وایس وایس وایس وایس وایس برو بریم خب اینو نگاه اینجوری میکنیم بعد روش ماه و ستاره معلوم شد ببینم میبینی؟ باورم نمیشه مگه میشه آره چی هستن نمیدونم یه سری علامت هایی داره که اینو باز بکن اینجا یه دونه چوب جادو داریم چوب, جادو, <laughs> هم او او این چیه میشه ببینم روشو وایستا وایست دست ازن اولش اینجا داریم در میاریم این چیه؟ این قفلشه فکر کنم خب قفل کلید حسین بعد اینجا رو داشته باش ببین نکتش کلش اینجاست کل نکتهش بچه اینجاست اینجا نگاه کن از این بالا بگیر این بالا بگیر اینجوری میکنه باشد <laughs> خیلی بامزه بود باشد شما فیلم بگیرم بچه خب دیگه نمیخواد بقیه شدن نزدیک بگی بچه ها میبینن خیلی بامزه باز نشد چیکار کردی؟ اینو این چوبه رو دکمه نیست اینجا میشه ببینم چوبه رو بیبیدی بابیدی بو میکنی میزنی اینجا الان اینجوری کار مسته میشه نمیدونم اینجوری با مزه نیست آه آهن روباییه ببینید بچه ها قزمجه گلی بایست بایست بایست بایست بسته میشه میخوام جادوتون کنم دو نفر میخوام چیز کنم یک ورد بخونم که همه کوشتشن آپراکراپتا خیلی خوشم ازش حالا توش یه بیل بیلبیلک داره که اینا تو رو خدا بعد نکتهش که اینو تا ابد میتونیم استفاده کنیم درش میتونیم ببندیم و دارو جادو کنیم او نکو خب، الان کنم یه جام میزنی اینجا تو عدد اجابه داره جنگول اروسک داره آره این اروسک اینه خب وایس اینا همه داستانه بعد اینم یه دو قطره چتونه که آب میره یعنی آب میزنیم باهاش یه دم اینو داره وایس میخوای بعد فیلم بگیرم بچه آره. نزدیک بگیرم آره اینم باز میخواستم بگم این دوتا دوست عزیز رو اینجا داریم خب اینه اینجا داشته باش دوباره اینو میزنیم به این آره، چی شد؟ من خودم نایدم او چشاش عوض میشه این چشاش چیز شد چشاش جادویی شد خب اینو بذاریم اینجا این دوست عزیزمون با رنگ با آب داغ ببخشید اینجا چیز نمیشه نه با خب، آب داغ تغییر رنگ میده خب الان این آب داغ ای بای. این آب داغ رو میرزه رو شکمش بذارم ببینم ببینی سفید شد زم کارش کامل تو آب بیرنگ شد بعد اینو داره میکنیم تو آب سرد آب خیلی سرد است سرد نشد و یعنی آب یخ باشه چیز بشه دوباره آبی میشه این از دیگه همین دیگه در همین حد از دستم برمی اومد <laughs> بچه ها آره دیگه چیکار کنن خیلی خوشگله خیلی با مزد من عاشق این شدم خیلی باحال با میشه یعنی ببین این خوراک دیگه و اینجوری شد که من جادوگر شدم <laughs> و آخرین تخمه شانسی خفنمون اصلا نمیدونم چیه حقیقتا نمیدونم سینا پیدا کرد گرفت ببینیم که این چیه خب یه سری بیلبلک داره که طبقا معمول یه سری دست عمل داره که ما اصلا بهش اهمیت نمیدیم هیچ موقع و نمیخونیمش میرسه <laughs> به اصل دریا خودمون باید کفشش کنیم یوا میشه آه زوریه من فکر کردم خیلی باید شیک باش برخور کنم نه زوریه یه چسب صورتی هم دوره این زدن که تا پس ورده طول میکشه باز بشه نه ببین این چیه اینو باز کنیم ببینیم چیه من خودم خیلی ذوق میکنم این چیزا اصلا من این مدلی هم که میرم تو تیک تاک unbox اینجور چیزا رو میبینم سرسر است نمیدونم چی یه چیزی هست دیگه حالا ببینیم که چیه اینو باید وا کنیم باید باز کنیم با هزاران بدبختی خیلی هم خب، سفته چرا سخت چقدر سفت خیلی آدم های سفتی این بچه که میخواد اینو بازی کنه نه من وسطش آب این از این تخمم تخممون قرار چه اتفاقی برش بیفته قرار بازش کنم او او چقدر دستک دنبک داره عجیب نیست احساس کنم اینجاش هم ما میشه نمانه میشه حالا دیگه تو رو داشتن خیاله اصلا نمیم با چیزی نبکنم نمیدونم به هیچ عنوان نمیدونم بچه باید چجوری بکنم آقا من حس میکنم باید برم دست و رو یه نگاه بندازم میام <laughs> بعضی سری طریقا فهمیدم که خرکیه یعنی اصلا هیچ نوکه خاص ندارم و مثل خر اینو واکنیم <laughs> مثل خر پاره میکنیم همه چیو آه آه احساس میکنم که اینوری خرکیه بچه داشتم اشتباه میکرم اینجوری باید باز کنیم واقعا بد نشون حالا این ور درست برم بعد از گندی که زدم یه از رفت زیر یخچال و نتونستم یکی بچه ها از دست من خیلی چیزه مسخریه یه سرسره اینجا وصل میشه اینجوری بعد این بیل همونو ایشالا پرت نمیشید دیگه مثلا میخوام از سر بخورم اینجا میام پایین اینجوری خیلی گذار خیلی زیبا یه سری بیلبلک بچه های کوچولو کوچولو داریم که میان اینجا و سر میخوام میفتن این تو <laughs> واقعا سلیقت خرابه آره دیگه خلاصه یه سری حالت فرشته تورن که سر میخوام میام پایین میریزن اینجا ولی اینش خیلی خوش میگذره له کردن آره، یعنی یه چیز با یه جنس عجیب satisfying ی طور خفن داره اینش باحال بود من لذت بودم آه میخواستم اینم بهتون نشون بدم نگاه کنید این الان هیچی روش نیست خب آب که بریزی یا همون گریه های اون دوستمون اینجوری این بیلبلک هاش روشن میشه روشن میشه معلوم میشه دوباره هم تو گلدان و این بچه زشت میشینه اینجا به تو کدومش از همه خفن بود من میگم چیزه مجیک میکسی آره خدایش منم با اون خیلی حال کردم من کنم یه چیزی این زیره کنش یه تو بود که کنه نه این باید باز شه بابا هیچ چیزایی زیره ما ندیدیم <laughs> آره ما ندیدیم بچه ها بیا داشتیم از دست میدادیم یعنی قشنگ نمیدونم خیلی عجیب غریبه کلا همه چیشون نه چیه این کیفشه تو خوبی میده آره بچه بکنن بچه بکنین بو خوب میده این یکی چیه آفتابه داریم یعنی آب کلا تو کار گلکاری این دوست من بچه گلیه این چیه از اینا تاج تاجه یکی آینشه خیلی تاثیر گذار بودی گفتم اینا هم میس نکنیم آقا هی گفتم یه چیزی باید این تو باشه ها مرض ندارن اینو بذارن واسه هم بود واسه خب، چون مرسی ازتون که این ویدیو رو نگاه کردید امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید من یه بار دیگه میشه در اینو بکنم شروع خوش انقدر خوشم آمد از باز کردن در این که از هر هیچ چیز دیگه خوشم نمیاد یعنی. تا یک ویدیو دیگه بچه ها آبرو اصلا اشتباه هم میگم خدا خدافز